走，哎，你来，拿两包，我估计十五，我来。来，说。干。来师傅来了，你换姐。好，五岁。 要得嘛，我两个亲戚嘛的。